meinst du, du zweidimensionale Objekte dreidimensional machen kannst? Äh, wer ist das? Also willst du... Warum? Willst du oder nicht? Na gut, ich möchte es, aber erklär mir bitte, was du... Science. 如何吗？ Ich bemelke, aber zleciłem się ruchan. Mowa. Saci ewe. Ah! Ah! Just do it. Alter. Also. Yeah.